D'accordo, facciamo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Samurai. E Salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Boh, io vado a casa. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Non sono qui per divertirmi, voglio solo informazioni. Ah, sfortunatamente qui non vendiamo informazioni. Se dovesse cambiare idea, torni a trovarci. D'accordo, ho cambiato idea. Pago. Devo per forza pagare. La tentazione è spesso troppo forte per resistervi. Prego, si colleghi. Ecco a te. E Pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure. A posto. Eh, qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due donne aprirebbero le gambe per te. Vaffanculo, Johnny. Grazie. Speriamo che si goda la sua Allora, qua dovrò tagliare come non so che cosa, quindi non vi aspettatevi troppo. Sembri un vero pervertito, lo sai. Avrei avuto più scelta se non avessi un certo parassita nel cervello. Ciao, io sono Sky. E tu devi essere Vincent? V, soltanto V. Solo le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V allora. V, soltanto V. Ho sbagliato. Le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V allora. Oh, si prospetta interessante. Allora, P, stai morendo. Ma cosa Come stai fai a saperlo? Nel profondo, ne hai paura. Rifuggi l'idea. E anche se fosse, a te che importa? Tra tutte le voci nella tua testa, quella che chiede aiuto è la più forte. Tutto questo è opera tua. C'è qualcosa in quegli specchi, in profondità. È una proiezione. Il tuo regno interiore. Ci mancava solo questa, la terapia con una roba puttana. Non sono qui per analizzarti. Non è il mio compito. Sono qui per realizzare i tuoi desideri più riconditi e nascosti. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Park. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ah, ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Credi di conoscermi bene? Ok, dimmi di cosa avrai tanto paura. È qualcosa di cui non vuoi parlare. Tutti hanno i loro segreti. E anche io ho le mie buone ragioni. Dillo. Dillo ad alta voce. Non per me, ma per te stesso. Sono morto una volta e finirò per rifarlo. E non ho idea di come impedirlo. Ecco, contento? Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Come è stato per diventare il migliore di tutta Night Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Le probabilità sono piuttosto scarse. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. paura di diventare qualcuno diverso da te. Quelli che ho perso vivono nei miei pensieri. Ed è questo che sarò. Un ricordo. O magari solo una voce fastidiosa nella testa di un altro. Non vedi la morte come distruzione, come la fine, ma come un cambiamento. Questo pensiero potrebbe salvarti la vita. Credo di essere solo spaventato. Quindi immagino altre cose per distrarmi dal pensiero del vuoto. Perché è questo che mi ha colto l'altra volta. La paura è la tua arma più efficace nella lotta contro la morte. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire, di andare dove dovevi. E non ti fermerai ora. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu compreso. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Grazie uh, per tutto questo. Uh. Non ho neanche voglia di alzarmi. Come tutti. Ma ogni cosa ha una fine. Samurai. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare! Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? che non è quello che mi aspettavo. Speravo in un po' di piacere, in un dibattito triste e introspettivo. Ascolta, tesoro, non decido io cosa succede qui. È il tuo subconscio a guidare tutto. La prossima volta ricordami di dire al mio subconscio di andare a farsi fottere. Ah, non dirlo a nessuno. Ok? non sto capendo cosa succede. Devo parlare con te, Sky, non con un algoritmo. Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Devi aiutarmi. Ti prego. Ascolta. Potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Se non l'hai notato, quello delle donne non è il lavoro più sicuro del mondo. Un giorno ci sei, quello dopo no. E magari sei bella e sepolta. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente. D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male, ma non so altro. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Una donna come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. 是确定的。 che è successo tutto questo cioè io non ho capito niente Al re Enan capitolò il successo ma intanto lottiamo che non si sa